ょっと待ってなほらようち自慢の品だこれをやるから仲良くしないや悪いけど今はアイスを食べてる場合じゃ濃厚でいてくどくなく後味がさっぱりした甘さ 牛乳がいいのは当然ですが時のいい和糖を使わなければこの風合いは出せませんコーンはクッキーを砕いたクラスト生地を意識したものですねグッジョブですと美坂は惜しみない賞賛を送ります <laughs> ありがとよま夫婦なんかは別れちまえば赤の他人だが兄弟の血は一生もんだうちの母ちゃんも稼がないと赤の他人になっちゃうかも。 いや興味ないから <laughs> まあとにかく兄弟仲良くなだから違うっつうの